Do you have a ticket out from Singapore to Taipei? This one? Yes. Singapore. Singapore. Oh, Barcelona. Okay. Uh, boarding gate, please check again, don't know yet. 最棒就是商务舱跟头等舱啊，自己 check in 的地方啊，是有椅子可以坐，大家注意一下。然后有一个非常特别，就是它连出关都有自己专属的通道，这点台湾就没有。可能有人觉得不好吧？你们觉得好吗？可以在底下留言告诉。有没有觉得非常快？很快，就是。 呃，刚来的时候就是差非常对，完全没有排队。这边是刚进来的路口，我们往里面走吧。这个贵宾室啊，非常的狭长。老婆小孩呢？他们飞台北，我飞新加坡，我们又分开旅行了。哇，可以看到这边有个吧台，这边也还有一个吧台。 哇，有小孩子玩的地方哎！这区域是电脑的区域，非常多电脑。这个贵宾室真的很狭长哎，可是我发现它没有淋浴间，我天哪！为什么没有淋浴间？我需要淋浴间。看一下它吧台有什么吧，咖啡机，然后咖啡，这边有一些杯子，饮料的部分，苏打水、可乐、海尼根。 这边有海泥根，我需要海泥根。其实泰国的 c h 千必尔真的也蛮好喝的。这是什么概念呢？千必尔跟新派中间夹着海泥根。这边有些杯子，然后这边有一些果汁。这边呢就是一些比较冷的食物啦，就是面包啊、可颂啊，然后这边有一些加热的派跟。 包子，这是白饭，青菜快没了。边有沙爹的猪肉，炒饭，这个是鸡肉，意大利面，这个是香菇的披萨。这个贵宾室啊，最大优点就是有海泥根。嗯。第二个比较大优点就是有一个还不错的景色啦，其他我真的找不出有什么优点。如果以国家航空来讲啊，太行这个贵宾室我大概只能给六十分，不能再高，真的不能再高。 你们有没有看过圆的马桶？ <laughs> 我第一次看到，圆的，圆的，真的是圆的。我没又在上厕所啦，马桶盖没有开。

发现一件事，非常准啊，非常不准。他说我的登机口是 C four，我刚才跑到 C four 前面，发现不是我的登机口，结果我的登机口是 C 八。 Sometimes see can't I 感觉很不错哎，它不是反鱼骨式的设计，蛮不一样的。今天的天气啊，非常的，它不是反鱼骨式的设计啊，所以它的银幕直接是平，可是这个银幕啊，就是比较小一点。我觉得它整个设计就是让会让你一进来就感觉很舒服。 这台飞机啊，因为我来不及查它的机龄，可是我可以感觉到它非常的新。可是我一进来觉得有一点设计跟一般的商务舱真的完全不一样。它的餐桌是在这里的，你看有没有有没有？这个餐桌非常非常贴心，就是一样可以往右，就是你吃饭吃到一半以后就可以出去。OK，Thank you。 you are Mr. Joe. Yes. My name is Kelly. Hello. Nice to meet you and Happy New Year. <laughs> Yeah, Happy New Year. <laughs> nice champagne for New Year. And okay. after you you order the beef steak. Yes. Okay, perfect. Thank you. Okay, thank you. Red wine with steak. 啊、uh,，OK。Red wine. Red wine. 今天蛮不一样，是我在飞机上点了一个牛排。我刚才讲到一半啊，就是它这个设计啊，真的非常的好，就是。 它的质感啊，比一般的折叠的感觉好。这台机灵啊，应该非常的新，因为我第一次看到类似这样的设计。我今天坐的是比较靠近窗户的位置，也就是说我置物东西啊在我的左手边。可是你可以看到它非常特别的一点，哎，这种按钮，我天哪！第一个按钮是电灯，我按一下，它就是一个间接光的概念。然后这边还是一样的一些麻花。 个按钮是阅读灯，阅读灯呢有三段，你看暗、中、亮。然后这颗钮应该是五角孔复原还是什么的，不知道干嘛，知道可以在底下留言告诉我。然后啊，这颗钮是平躺，然后这个是比较没有这么躺，这个是起飞模式，这个应该是靠腰，这个也是靠腰，这个是靠背，这个看起来就是靠脚。 可以看到这些按钮底下有个荧幕，我看一下这个最新款的 PSP，现在啊不能用，可是可以看到它的解析度一样，非常非常的好。 接下来按钮下面啊，就是有一个扶手，这个扶手我觉得它真的很用心。我想啊，因为很多的商务舱应该不会去管这个扶手，它在这个按钮底下特别放一个扶手啊，让你感觉非常的舒服，感觉上啊就是比较不会这么累。然后扶手底下有个小小的置物空间，为什么到现在没有看到它耳机插孔？它的耳机插孔啊在这里，看到没？机插孔啊在这里。 然后电源在这里，我不晓得你有没有注意到啊，它这个木纹啊，在光线的折射下啊，其实感觉上就是蛮不一样，是一个用心的材质。屏幕的底下还有两个 USB 的插孔，哇，一次布两个，这是我第一次看到。可以看到我的脚底下还有一个小小的空间，这个小小的空间呢，A 三五零的表现没有比七八七好。太阳的七八七呀，这个空间是非常大的，不过。

night's been beautiful And I just know I can not let them go No Oh, 稍微多一点，七八千是低频多一点，七八七的声音啊，听起来稍微稍微服一点。今天比较特别，多点了他一份牛排。 of fire